абзал бауырым мынау назарбаевтың шығарған заңдары назарбаевтың істеген істерінің бәрін көзін құртпай бізде қазақстанда ә, әділет деген нәрсе болмайды бірлік деген нәрсе болмайды ә, біз әр жерден осылай ә, телефон арқылы жолдау жібере беретін болсақ қазақ ояну керек қазақ оянады міне біз біріншіден назарбаевтың істеген жүйелерінің бәрін тоқтатуымыз керек біріншіден жер сатылмайды жер мемлекеттікі алланікі бірінші алланікі екінші халықтікі жер сатылмайды жерді сақтап қалу үшін президент кім болады сол өз құзырында өз қолында сақталып отыру керек біздің шекара шегелеулі болу керек қытайға кетіп жатқан газдың бәрін елге бұру керек назарбаевтың қытайға жүргізген саясаты бұл қате ұғым ә, газды өзіміздің ел мысалға айтқанда мынау қазіргі павлодар петропавл қостанай көкшетау өскемен семей осы облыстардың бәрін газбен қамтамасыз ету керек көрдіңіз бе ал енді назарбаевтың тағы істеп кеткен былығы ассамблея деген бар оның да тарату керек көзін құрту керек ал енді назарбаевтың істеп кеткен мынау ә, тіл мәселесіне келгенде қазақ тілін білмейсің бе лауазымды жерде отыруға болмайды егер де қазақ тілін білмесең біз мемлекеттік тіл деп сөйлемей ақ қояйық қазақ тілін білмесең сен ол орында отыруға праваң жоқ міне біз назарбаевтың жүйесі 30 жыл қазақты еңіретіп келген жыл қазақты бірін біріне айдақтаған қазақты бірін біріне сойылға жауап берген абзал бауырым егер де сол назарбаевтың кесірі болмаса қазір осы сайлау адал өтуші еді сен күйініп ашуланып бұндай жолдау жолдамас едің халқыңа өздеріңнің арам құлқындарыңды ойлап ұлттың ұрпақтың болашағына қиянат жасап жатсыңдар құрметсіз мұғалім сымақтар сендердің жасаған қиянаттарыңа жауыздықтарыңа жер анада шыдай алмай сілкінді құрметсіз мұғалім сымақтар яғни бұл дегені сендердің алдарыңда қабыр азабы күтіп тұр бұл дүниеде жан азабы күтіп тұр деген сөз құрметсіз мұғалім сымақтар сайлаудың бұрмалануына кішкене болса да үлес қосқан тек сіздердің тұқымдары сендер де азаптан шет қалмайсыңдар құрметсіз мұғалім сымақтар тексіздік сатқындық алаяқтық деген аттар өздеріңе лайық па қалай ойлайсыңдар қаншама халық сіздерді қарғап жатыр негізінде сен құттықтау жолдауын жіберуші едің ей қалқам құтты болсын мінекей адал өтті деп иә міне келді біздің нар жігіттер деп намысшыл жігіттер деп біз қуануымыз керек еді ал енді біз қуана алмай отқан жағдайымыз осы назарбаевтың жүйесі өзгермей біз одан ешуақытта көз ашпаймыз иә мынау мемлекеттік тілді білмей бізде тәрбиені білмей тәрбиеміз қатал болмай қазақстан елімізді жұртымызды халқымызды бәрінен ажырап қаламыз өйткені егер де сол өмір сүріп жатқан халықтың тілін жоғалтатын болса онда сол халықтың өзі де жоқ болып кетеді өйткені біз біздің туа біткен тіліміз біздің ана тіліміз қазақ тілі осы қазақ тілін біз сақтап қалайық бізге латын емес ағылшын емес орыс тілі емес қырғыз тілі емес қытай тілі емес бізге ана тіліміз қазақ тілі керек біз қазақстанда өмір сүріп жатқан халықпыз біз ешқайда кетіп жатқан халық емеспіз яғни 19 облыста тек қана біздің қазақтар тұрады қазақ елім тұрады сол үшін де біз ана тілімізді дамытуымыз керек ана тілді білмейсің бе орныңды босат әкімдердің бәрі қазақ болу керек директорлердің бәрі қазақ болу керек қазақ тілін білмесең айналайын сен ол орында отыруға ниетті емессің абзал бауырым ал енді мынау қасымыздағы ресейге барсаң ол ресейде қазақ тілі тұрмақ тілі тұрмақ, ешқандай тіл, тіл емес, тек қана олардікі орыс тіл. міне Ал енді, ағылшын тілін білем дегендер оқимын дегендер қазақтың арасында білімді де білікті де ұлы қыздар бар оқитыны оқиды қай тілде оқимын десе де оқиды иә ана тілді құрметте өзге тілдің бәрін біл деп біздің ата бабамыз бізге шегелеп тұрып айтып кеткен ата бабаларымыз бізге әдемі әдемі сөздің бәрін айтып кеткен бірлік бар жерде тірлік бар деп оқысаңдар балалар шамнан шырақ жағылар деген сөздерді айтып кеткен оқы оқы және оқы деген ыбырай алтынсарин атамыз айтып кеткен бізге әл фараби бабамыз өзінің таблицасын қалдырып кеткен физика химия математика алгебра міне мұхтар әуезов бізге абайды тірілтіп абайды та, танытқан мұхтар әуезов атамыз бар анау орысты діреткізген орысты таңғалдырған біздің шоқан атамыз бар бабамыз бар анау алтынды балқытып темірді балқытып ою жасап соны нәрлеп, шығарып кеткен біздің ханыш баба ханыш сәтбаев бар одан ары оның ата бабасы бар ата бабаларымыз бар біз қазақ намысшыл болуымыз керек біз қазақ мықты болуымыз керек біз патриот болмауымыз керек біз ана деген сөзді айта білуіміз керек міне біздің үлкен қателігіміз қайда жатыр егер де отан отбасынан басталады дейді мектептерде балабақшада ана тілімізде тәрбиеленетін болса ол балалар не отанын сатпайтын болады не жерін сатпайтын болады не елін сатпайтын болады олар тек қана бойларында намыс бар қазақтың жерін сақтап қалатын ұрпақ болады міне біздің тәрбиеміз балабақшадан басталу керек ана тілде басталу керек бізге жалтақтаудың керегі жоқ біз жалтақтап жалтақтап біттік жетпіс жыл орыс ойына келгенін істеді назарбаев талқандады ал енді мәшһүр жүсіп атам айтқандай қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман келді ол заман қай заман абзал сендердің замандарың сендер ояныңдар иә сендер тұрыңдар сендер мықты болыңдар адал болыңдар байлыққа қызықпаңдар бірінші байлық денсаулық Егерде де денсаулығың мықты болса онда біздің ұрпағымыз да мықты міне біздің басты арманымыз осы ең бірінші балабақша мектеп бәрі қазақша болу керек тек қана қазақ тілінде болу керек бала 11 жыл мектепті қазақ тілінде тәрбиелену керек қазақша оқу керек ал енді бала 16 18 ге келген кезде университет институтқа түсетін кезде бала өзі таңдайды қай тілде оқығысы келеді ағылшын тілінде оқи ма қытай тілінде оқи ма араб тілінде оқи ма жоқ әлде неміс тілінде оқи ма ол әр азаматтың әр жігіттің әр қыздың өзінің таңдаған таңдауы болады міне біз осындай нәрсенің бәрін қолға алсақ сонда нұр үстіне нұр болады ал енді қайырлы түн жақсы жатып жайлы тұр ертеңгі күніміз сәтті болсын тек қана алға ораза қабыл болсын